rukun sabab diurang kamari entas pilkades bener tebuh awas ingka hade ulah gara-gara pilkades masyarakat berpecah belah untuk bersaat tuh anu menang ulah gedehul anu eleh ulah gugurutu karena di alam dunia mah kabeh gengan saukur pak aku ak ah. itu booh Allah anumahad salajan pimpinan anu Anu itu Ari Bapa jeng tete terusahamat tetepai hirupna doangkit boro-boro mikiran nulis sapat puyuhan masih bisa keehnya Barijeng awak tenyerihun dafsa datangbe mending ke Bapak Ibu urang kudumahbah kudu cinta pula jauh di parakyai Insya I alam duniakahharut jauh kaburi ibarat maut merek katung tunak rugiijasa lamun-urang jauh di parakyai teges nama urang kabhan kudu Daynya lamun hiruk tiluk ngaji alamat bakal rugi di alam dunia kuuddu hati-hati karena ibadah sagede salat Kudu Thlib karena ayeuna zaman era Globalisa loba Jalma anu hayang perebut kor Yus menang kor simakwenna korup Jaguhaang kabululi mobilmerk Yus kali mobil Mer Si makaka itu make jas make sapa tu make dasar rakyat mah susah balangsak dahar jeh jeng taras karena sholat jeng ngaji mah nyararis musolah gede wanci subuh uwuh nungus terus capek pulang <laughs> teteh mangunaun ya susah sisi doa terus ibu terus karakter mulai Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah Jumlah nabi kabehna ayah 124 ribu nabi Sabaraha teteh hmm. Meleng bahaya ngajinya potongan-potongan kinya hoku lagi ngajinan ngajibar hobeh asal bubar bepoho kabeh tapi gitu ge terusus baiknyajimah Alhamdul le karena suku urang kepatna dengan kurang bakal jadi kiparat dosa-dosa urang di jam 8 sampai jam aununati tadi di wajahnya nyain wajah Ustadz matana manadoro ilawajil alimi nadrotan papari habiha, khalaqallahu min tilka nadrati malakan yastaghfiruna lahu ila yaumil kiamah ibu Anuti tadi ningalikeun wajah kiai wajah ustad maka setiap satu tatapan Allah akan jadikan malaikat kemudian eta malaikat bakal mentakin panghampura dosa ka ibu-ibu sampai kapoe kiamat alhamdulillah kabita apa itu makana lembun hadiran jeng ulah pajauh-jauh pahareup hareup ya dia hareup budak politik doa gue budak politik mah eueuh kapusing maneh nama kocengnya inan ceng jempol turutan ceng ini namanya jari jempol tuh apa kata jari jempol ibu-ibu lamun kur ngaji ulah sok ngobrol kira ya, aku ngompol kolot-kolotan mun ngahadiran kiai ulah paburi-buri paharup-harup lamun ibarat emas ibu lamun diuk diharup ya 24 karat ya nu tengah 18 karat nu paling ujung di imah tuh lima karat anu di dimana ngadengekin beri kekedengan sakarat eta balik doi jumlah nabi kabehna ayah 124 ribu nabi jumlah rasul ada 315 rasul tapi di antara sekian banyak para nabi dan rasul junjunan urang kanjeng Nabi Muhammad anu dina puting ieu kurang diperingati hari kelahiran anak sosok nabi anu paling istimewa anu paling unggul dibandingkan jeng nabi-nabi anu lainnya. sakumaha dina kita burdah Ibu osok muka kitab bisa muka kitab nak paling ibu sambung. nah. Dina kita burdah dibacakan fakon nafi nafi kholkin wafi fi walam yudanu fi ilmi wafi karomi berdua ya Rabbi bil mus balik makot waghfir ya wasi'an Iya teh zaman bantuan Iya teh zaman kudu asak-asak mik lamun tehayang tijung ka agama kudumik ngenahin tinggal kir doang ya Rabbi bil mus balil mako wal filana ya wasial ulah loba goreng sa, sangka sangut bisa eta ayam dahar murun teteh mana sarua lagi candahar kubu lamun acara dua tempat sosial kubu disangka di dieu pula musdahar di orang itu langsung ngaber ke dia, di dieu dahar ujungna di imah kula kayak kejo lah sarah ulah loba goreng sang kaki ka kiai ulah heu Matap di dunia cilak Di akhirat asup narak. Na'udzubillah min Pakon nabiyina Kangjeng Nabi ngunggulan sakabeh para nabi dan rasul Dina naon pertama piholkin Dina dedeg pangadegna Bu Bu Cek nana lepun kuladeng. Dina dedeg pangadegna kangjeng Nabi mah ganteng. Kangjeng Nabi mah Nabi Yusuf kaset, kangjeng Nabi urang lebih kaset. Saking bercahaya bercahaya na kangjeng Nabi wala yuradilu pisam sidu duaan doang lo ngaji murid wala yuradiluhu bisamsidu lamun kanjeng Nabi berjalan di bawah terik matahari Nabi itu kalangkangan Berarti secara logika Nabi lebih bercahaya daripada matahari Subha Subha Bikhalbihi ka'amamin ru'yatun Tapi saya kene <laughs> aduh aing capek lah geus daekeun belah mun kanjeng nabi ngarendeng jeng kaum sanajan ayah jalma anu tinggi setelah ngarendeng kang jeng nabi jeng nabi tetep pangluhurna hebatna ibu jeng nabi maka sepna nular Uy. kangjeng nabi maka sepna nular nepa lamun jeng nabi tepaan kasep rada kasep beda jeng urang urang mah jelemah hidung ngarendeng jeng jelemah putih tambah ngebeleg-beg jelemah goreng ngarendeng jeng jelemah kaset tambah genuk jadi jadi kangjeng nabi mah unggul pi di dina dedeg pangadegna anu kedua kangjeng nabi unggul wapi hulukin dina akhlakna wa khuluquhul quran dan ahlak Nabi itu adalah Al-Qur'an setelah perayaan maulid yuk urang kabeh agungkeun baca Al-Qur'an ciri cinta Nabi adalah cinta Al-Qur'an anak-anak urang titah belajar Al-Qur'an bapana supaya rajin maca Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah the way of life religion in the Muslim Oh, colongoknya. Ngerti mama haji. Sapoe saputing. Lamun urang henteu ngomong Inggris teu matak dosa teu naon teh. Tapi lamun sapoe saputing urang henteu ngomong Arab dosa Rodiah, Rodia. Yasnati. Icot lamun sapesa putih kurang hente ngomong Arab dosa Pak etakan salat ngomong Arab mah segede takdirkan kudu make bahasa Arab Allahu Akbar lamun ayah aliran ngajarkan salat bebas dengan bahasa apapun jangan diterima karena maaf-maaf semakin akhir zaman bakal loba aliran-aliran ayamang aliran nu paling bahaya aliran listrik dikit deh paeh kasetrum kamu lamun ayah jelma aliran anu ngomongkan sholat bebas dengan bahasa apapun jangan diterima bayangkan kurang bu lamun sholat bebas dengan bahasa masing-masing sagede takdir be rame doang nama cek kurang kadaper Allah anu agung cek kurang batawi Allah maha besar cek orang Jawa Allah gede temen cek orang Padang Allah nan gadang cek orang Madura Allah gede banget tak yuk iya. acak-acakan sholat nak. takbiratul ihram nawajib wajib make bahasa Arab eta hukumna wajib tapi kieu mang catet ku kabehan ngangkat lengen seragamkeun selarasken makanan orangrang kudu daik ngaji geh eta langkat lengen ulikna ulaasaikna tuturken pelajaran piih Safinah Faul Qrib ngangkat lengenak khumankabaeh lempgan tak takma ngangkat lumguna lempgan tak takma lain guna naon eh, ayat tangga pula ngangkat lungun kaluhur Allahu Akbar oh, lebay cekula tambah beres sholat kita nyaku pula mah eh, eta ngangkat lengan luhur amat kumaha jawabna lah ustad kula lobo omong aing mah teu dipuji ujian jeung pangeran mah <laughs> sohor ngomong Ayo nu ngangkat leungeunna ka gigir. Allahu Akbar beletak kana tarang batur. Cincin serda jengkol, Pak. Untung belah dina orang Cimande. Bisa kelit dong nama. Hai. Ribut di masjid gara-gara salah takbir. Coba barengkan takbir nakhu dua man kabae lempengan tak tak ayat tanu takbir doang kieu yeuh Allahu akbar wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong ai rek di dia. Bu <laughs> Bu lamun ibu rapetkeun tah ieuna nangtung rapetkeun lamun mamang kelekna buka Allahu akbar nangtung ge ulah dirapetkeun karena mamang malam lamun dirapetkeun matak aya kasiksa ngeres bae otakna. Lain kuna naon mang numanta kula ngomong kieu diselapkeun di setiap ceramah naon sababna harendong pengawinan pamarayan eta geus bakal terserang industri masyarakat yang datang akan majemuk dengan berbeda pemahaman dengan berbeda pendapat apalagi di dalam sholat nu tahiyat namang uter-uteran baik ayah, ayah, ayah nu salat na ngajegang teh nang na ngajegang siling tincak teh ah. jing pada baturna eta make celana celana ngatung teh mah tarang nahararidung jangot segede-gede sayang tawon bang nang na ngajegang siling tincak jing pada baturna ulah dia pernah milu sholat suku gular tincak untung lagi kita eh tak kena hmm, main tincak baik beres sholat ditanya ku kula mang ustad eta eh, sholat kok siling tincak ngajegang gitu beri siling tincak begini ustad lumantak siling tincak ini dirapetkan supaya ulah disiku setan Cepulatnya lamun setan itu bisa jalan dia tuh jalan dia bolong setan. sholat sol sholat sapoe saputing urang henteu ngomong Arab dos dosa nya eta sol salat sedangkan eta salat Bapak Ibu ngaji ngaji ngaji heuy ngaji heuy sedangkan eta salat ibarat dina jasad ibarat hulu teh lamun jasad eueuh lengunan masih bisa hirup lamun jasad eueuh sukuan masih bisa hirup tapi lamun awak kurang eur huluan mual bisa hirup bebongkong hartina naon ida kubilat kubilat sairul akmal wa ida rudat rudat sairul akmal apabila sholat diterima amal yang lain pun akan diterima tapi sebaliknya apabila sholat diterima komo uh mah maaf maaf amal anu lain diterima na'udzubillahimin pancik pemuda teh percuma jakat kau bayarkan cicing ulang yang gusti poho saminggu ngapalkan lagi percuma haji kau tunaikan kalau kau tak mau sembahyang menyembah kepada Tuhan tel tel tel, mulai ngaco ya jadi sholat kita segala-galana terus apa terus kembali karena akhlak tadi bu bu akhlak nabi sangat luar biasa ibu catat bukabehan. akhlak eta ayat tilu ayat ayat akhlakul hasanah mah ayat akhlakul karimah ayah akhlakul adimah beda-beda tante pancicing dah <laughs> akhlakul hasanah satu kebaikan dibalas satu kebaikan kita berbuat baik satu kebaikan ke orang orang balas satu kebaikan eta ngarana akhlakul hasanah ari akhlakul karimah orang lain berbuat satu kebaikan kita balas lebih lima kebaikan dua kebaikan eta ngaranna akhlakul karimah ari akhlakul adimah akhlakul adimah mah orang lain bukan berbuat baik tapi orang lain berbuat jahat berbuat aniaya dolim ke orang tapi kurang dibalas dengan kebaikan etanarana akhlakul adimah dan akhlakul adimah hanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi kurang perma mal mungkin ayah nu jahat ke orang dihadian mungkin apa untuk waktu potongan nu pelit ke di pelit andui ulah balik balik kita sama pelit pelit pelit bener tuh bu kangjeng nabi mah asal berangkat ke masjid ayah kafir Tuhan bungutna plok tilok marah dikusut pak isuk berangkat di ke masjid bungutna diciduhan di plok dikusut dui isuk berangkat ke masjid dui ciduhan dikusut diunggal poe diciduhan dikusutan bete marah barang dina hiji poe duhan anak teak muriang menurang kadeper DPR kumaha los kurang Nabi malain gitu ngadenge tukang nyiduhana namuriang gera-gera maneh naka pasar meli susu milih apel milih jeruk milih samangka rek noong jalaman Namuriang nu tukang nyiduhanana hebat apa hente hebat apa hente itulah akhlak agung akhlakul adimah akhlak nakang jeng Nabi Muhammad وإنك لعلى خلق عظيم ngeunaheun apa henteu hayang boga anak bisa kori hayang nadoa hayang boga minantu bisa kori atuh pula ya dat. <laughs> Teger renya lamun salakina bisa kori pamajikan bisa kori tuh pasiana ge make kori bae. Cek salakina teh aram jadah dia